तो हेलो गाइस आज हम खेलने वाले mind berry server kit PVP with हर सेडर मेरे सेडर ट्राई कर रहे देख लो कौन से सेडर है देख लो कौन से सेडर है जो जो के पिक 30 से, सेडर है ये ये सेडर बहुत बस लग रहा है और लैग भी नहीं कर रहा बस 20 30 ये सारे ओल्ड मैप चाहिए मैं सही मैप पे आप लोग हाँ ये मेरा सही मैप है डेट्स 95 डेट है मेरी अरे अरे यार मैं अभी वीकेंड खेलूं या फिर मैंने पीवीपी प्रैक्टिस करी है प्रैक्टिस स्किन लगा के आया यार लैग करेगा अरे यार मैं मैं नहीं खेल मारा बंदे अगर लैग दिख रहा है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग पे तो बताना मैं तो, मैं शेडर को अरे यार मैं स्वॉर्ड देखो लैग कर रहा है सेटर पे अभी रुको सेटिंग्स पे जाके रेंडर डिस्टेंस को फाइव कर देता हूँ देखो इतना इतना पे चल रहा है इसलिए कुछ नहीं कर सकता देखो आप स्मूथ चल रहे हो अरे यार मैं नहीं करता अभी खेलते पीवीपी देखो पीपी लैग कर रहा है क्योंकि पहले तो चलता ही नहीं था वन एफ आ जाता है अरे यार मैंने ये यो यो मैं पे के बंदे से बार बार नुबड़े तो बहुत बस खेलते बे तो नुबड़ों का भी नुबड़ा हो ए ये टीम अप ही नहीं कर रहा इसको टीम अप ही नहीं करना है ये ग्लिम्स पे दिख रहे ही नहीं भाई यार ये अपडेट बहुत घटिया अपडेट है गया एक बंदा गया गया यार अब तो गया बंदा ये एक बंदा गया ए मेरे को पीवीपी नहीं करने आता है मेरे को पीवीपी नहीं करने आता ये इतना अच्छा पीवीपी कैसे कर देते हैं एक्स में देखो वन अभी इतना अच्छा पीवीपी सबको करना आता है अरे यार मैं तो निकला मैं तो एक नंबर का कुछ आता ही नहीं रुको रुको टीम अप टीम अप मैं इस होल पे नहीं जाने वाला अरे यार लैग कर रहा है देखो लैग दिख रहा है कितना अरे यार ये ना बंदा बहुत मैं इसको कमेंट करता हूँ ये ऐसे मैसेज अरे बस टीम अप टीम अप मैं टीम अप करता ही ये गजब अभी कौन सा टैंक ले माइनर ये कौन सा कंफर्म अभी जल्दी से बंदे को मारते वाइडर पे ना बहुत पावरफुल है प्रोटेक्शन तो गया ये ले फिर से गया माइनर वाला बोल ये जरूर ट्राई करना किट माइनर वो तो केस मेरा और नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं minor is OP OP OP OP minor is cha cha the मारो ये स्ट्रिप पे स्टिप स्टिप स्टिप भाई कौन बन रहा है ये जो इतना अच्छा खेल रहा है मैं तो मैं तो पीछे से उड़ा रहा पीछे से उड़ा रहा हूँ ओए ओए ओए ओ टीएनटी कहाँ से आ रहा है ये टीएनटी भी होता है क्या इसमें टीएनटी वाला कुछ किट होता है वो तो नहीं था इसमें क्रिट होना चाहिए था मेरे अरे कोई टीम अप नहीं करने वाला कोई टीम अप नहीं करेगा कोई टीम अप नहीं करने वाला आपको तो क्या करो ऊपर से करना Let's ये तो बंदा बार बार होता है बहुत बुरी चीज है किट माइनर वाली अरे सेटर्स पे लैग हो रहा है पर भी सेटर्स जगह तो पसंद आए ये चल ये गया गया गया गया मैं गया मैं अब फिर से उड़ाना है ये किट आ गई ये ये किट आ गई लेदर आर्मर वाली लेदर आर्मर सबसे बड़ी और ये स्टोन की स्क्वाड है पांच स्ट्रेंथ का पोर्शन तो होना ही चाहिए गया ये ले एक बंदा तो गया ड्रम नाम का ये सस्ते सस्ते ड्रम मारे सस्ते ड्रम मारे हो गए हाँ ये क्रिटिकल अटैक है ओ हो हो हो इतना बड़ा नाम है इतना बड़ा इतने सब्सक्राइब तो मेरे चैनल के भी नहीं है जितना इसका बड़ा नाम है minutes and um guys hit the मेरे सब्सक्राइब और इससे भी ज्यादा ए मैंने इसको बचाया और ये मेरे को मार रहा है मार रहा है वो मेरा रैंक का फोन है देखो एक सौ ग्यारह एक्सपी मेरे पास ओए ओए ये पीछे से बच्चे मार रहे हैं तो क्या करूं